yarim oy bir kun to'lib to'lar ekan to'ygacha sevgi bu orzu havas haqiqiy sevgi yetib qoldi do'stlar qachon uylanamiz o'tdi yoshlik davrin ko'rib qo'y men otamdan boyman chunki otam bor sotgan odamlar Mehrini chetlarga otgan odamlar Turuyib mutboqqa botgan odamlar Axir men sizlarni yaxshi ko'radim Yuhodan ichimda duolar qilib Yurardim sizlarni do'st qilgan bilib Ketdingiz ko'zimga yoshlarni ilib axir men sizlarni yaxshi ko'radim yaxshi ko'radim jonim berardim choqdan kechardim sizni deb do'stlarim yaxshi ko'rardim jonim berardim choqdan kechardim sizni deb do'stlarim la la la la la la la la Salam. qirmizi olma shirin bo'lar ekan yarim oy bir kun to'lib bo'lar ekan to'ygacha sevgi bu orzu havas haqiqiy sevgi keyin bo'lar ekan qirmizi olma shirin bo'lar ekan yarim oy bir kun to'lib bo'lar ekan to'ygacha sevgi sun bo'larkan yarim oy bir kun to'lib bo'larkan to'ygacha sevgi bu orzu havas haqiqiy sevgi yonimda bo'lmasin mayli sen majnun bo'lgin u esa layli ko'ngillar baxtga quvonchga to'lsin dil topgan sevgi tufayli qirmisi olma shirin bo'larkan yarim oy bir kun to'lib bo'larkan to'ygacha sevgi bu orzu havas bo'lar ekan o'zigacha sevgi bu orzu havas haqiqiy sevgi keyin bo'lar ekan shildir shildir suvlar oqar mahallamni arig'idan qizlar kulib guliga boqar Aylanamız kar yağda Aylanamız vurgulamız Uçraş olmayı qiynalamız Boylarımız yitip kaldı Dostlar kaçan uylanamız Aylanamız vurgulamız Uçraş olmayı qiynalamız Boylarımız yitip kaldı Dostlar kaçan uylanamız Ana canımın oyladım Sizni juda ko'p qiynadim Sovchilikka boravering Shu go'zal men tanladim Ona jonimmen o'yladim Sizni juda ko'p qiynadim Sovchilikka boravering Shu go'zal men tanladim Aylanamiz, urgulamiz Uchrasholmay qiynalamiz Qo'ylarimiz yetib qoldi Do'stlar qachon uylanamiz O'tdi yoshlik davrin surib To'y qilaylik o'ynab kulib Yor yor ayting qishlog'imga Uylanganim qo'ysin ko'rib O'tdi yoshlik davrin surib to'y qilaylik o'ynab kulib yor yor ayting qishlog'imga o'ylanganim qo'ysin ko'rib aylanamiz urgulamiz uchrasholmay qiynalamiz bo'ylarimiz yetib qoldi do'stlar qachon uylanamiz aylanamiz urgulamiz uchrasholmay qiynalamiz Bo'ylarimiz yetib qoldi, do'stlar qachon qiylonamiz? Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar men otamdan boyman chunki otam bor izlarimni poylab yurgan qadam bor baxtimni ko'rolmas qancha odam bor otasini davrida boy deganlar men otamdan boyman chunki otam bor yig'ladi yurakdagi armonlar Nafasidan uradi rayhonlar G'iybat qilsa qilaversin yomonlar Men otamdan boyman chunki otam bor Yuviladi yurakdagi armonlar Nafasidan uradi rayhonlar yomonlar men otamdan boyman chunki otam bor yetib borar qaychuq qilib ko'zlasa hikmat yog'ar yuzlaridan so'zlasa dushmanlarim tirnoqdan kir izlasa men otamdan boyman Yursun da, yursun da Mihnatların rahatını kursun da Onam bilen birge davran sursun da Men otamdan boyman şunki otam bor Birodarim davrin kelsa yurib qo'y G'ururlanib ko'ksingni bir urib qo'y emasligin ko'rib qo'y men otamdan boyman chunki otam bor birodarim davring kelsa surib qo'y g'ururlanib ko'ksingga bir urib qo'y davlat bunda emasligin ko'rib qo'y men otamdan boyman chunki otam bor izlarim boylab yurgan qadam bor baxtimni ko'rolmas qancha odam bor otasini davrida boy deganlar men otamdan boyman chunki otam bor yurak isming Aysa sog'inaman bu dardimga qaydan topay davonaman kelgin jonim bir soniya ko'rayinman axir seni juda qattiq sog'inganman xasta yurak isming aytsa sog'inaman bu dardimga qay dilim hayron bechoraman